بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang tua kami yang kami hormati dan kami muliakan Ikhwani dan akhwati fillah Sidang jamaah subuh Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Marilah kita senantiasa menjatkan puji syukur semata kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan curahan anugerah yang begitu banyak sehingga kembali pada subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat keimanan nikmat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala <clears throat> sehingga kita mampu mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah kewajiban kita kepadanya dan kita mampu untuk duduk bermajelis ilmu pada kesempatan yang singkat ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita akan membahas pada pertemuan kali ini tema berkaitan dengan meraih keberkahan di dalam umur kita. kita mengetahui bersama <clears throat> Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian anugerah dan rezeki yang begitu banyak. Dan dari anugerah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di antaranya adalah umur. Usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim dan dari tanda kebaikan seorang muslim yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memanfaatkan umurnya dalam kehidupannya untuk meraih apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wujud iman, takwa dan amal saleh. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah siapa yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Dan sungguh suatu kerugian apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang manusia umur yang panjang namun dia melalaikannya dalam dosa dan pelanggaran dalam kelalaian dan hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penduduk neraka di mana mereka menyesal <clears throat> dengan penuh penyesalan di dalam api neraka Allah menyebutkan kisahnya dalam surah Fatir ayat 37 wahum yastarikhuna fiha mereka berteriak dengan penuh penyesalan di dalam api neraka. Teriakan mereka memohon kepada Allah agar dikembalikan kepada kehidupan dunia agar mampu mengisi kehidupannya dengan kebaikan. Rabbana akhrijana minha na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari api neraka ini agar kami mampu beramal tidak seperti amalan dahulu yang kami lakukan di dunia dia ingin hidup kembali mengulang kehidupannya dan mengisi dengan suatu kebaikan namun sudah terlambat mereka sudah mendapatkan siksaan dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan hujjah kepada mereka hujjah dengan umur yang Allah berikan kepada mereka awalam nu'ammirkum bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian umur yang panjang ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar umur yang dengannya orang-orang mampu berfikir terhadap umur yang dia diberikan kepadanya. Wajah aku munadir dan sungguh telah datang kepada kalian an nadir pemberi peringatan. Wa ma lidh-dhalimin nasir akan tapi baik kalian orang-orang yang berbuat zolim sama sekali tidak mendapatkan pertolongan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari hujjah kepada penduduk neraka karena mereka tidak memanfaatkan umurnya awalam nu'ammirkum bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian menunjukkan pentingnya kita memanfaatkan umur ini di dalam kehidupan dunia tidak menyanyiakannya di dalam hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajak dengan penuh kasih sayangnya Allah ingatkan kita orang-orang beriman. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يأني belum tibakah saatnya lilladzina amanu bagi orang-orang beriman antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah belum tibakah saatnya bagi orang-orang beriman agar hatinya tunduk takut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kepada tunduk kebenaran tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka yaitu Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan janganlah sampai orang-orang beriman seperti orang-orang ahlul kitab sebelum kita wala yakunu kalladhina utul kitab bagaimana utul kitab orang-orang yang diberikan kitab sebelum kita qala alaihimul amadu telah panjang masa diberikan kepada mereka. Diberikan umur yang panjang kepada mereka. Namun qasat qulubuhum akan tapi hati mereka keras. Hati mereka keras. Tidak tunduk. Tidak merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kathiru minhum fasiqun dan kebanyakan dari mereka itu fasik berbuat dosa dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala maka ini peringatan bagi kita sekalian untuk bersegera kembali mengingat kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini memanfaatkan umur kita sebaiknya kenapa jemaah sekalian karena umur ini adalah salah satu hal yang akan ditanya kelak di hari kiamat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di padang mahsyar di hari kiamat, tidak akan bergeser kedua kakinya hingga ditanya tentang empat perkara. Yang pertama an umrihi tentang umurnya fi ma'afna kemana dia gunakan umurnya tersebut wa an syababihi fi ma ma'ablah tentang masa mudanya kemana dia usangkan masa mudanya wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma ma'anfaqah tentang hartanya kemana dia dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan infakkan wa an ilmihi fi ma'amila bih dan tentang ilmunya dengan apa dia amalkan ilmunya seluruh dari kita akan ditanya perkara tersebut. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan kesempatan dari kesempatan yang Allah berikan sebelum datangnya penghalang-penghalang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan igtanim khamsan qabla khams. Manfaatkanlah lima kesempatan sebelum datang lima penghalang sihatak qabla saqamik masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu wa syababaka qabla haramik masa muda memanfaatkan sebelum datang masa tuamu wa faragaka qabla syughlik dan manfaatkanlah masa luangmu kesempatanmu sebelum datang kesibukan kepadamu wa ghinaka qabla faqrik manfaatkanlah masa kayamu masa engkau berkecukupan dengan harta manfaatkan dengan ibadah qabla faqrik sebelum datang kemiskinanmu dan yang kelima wa hayataka qabla mautik manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu ini semua keterangan dari ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegur hati-hati yang lalai. Hati-hati yang dia lupa akan kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah jamaah sekalian, umur kita di dunia ini sangatlah singkat. Terlebih umur umat Islam sangat jauh berbeda dengan umur umat-umat terdahulu. Yang mereka dipanjangkan umurnya beratus tahun, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam beliau tinggal di tengah kaumnya alfasana illa khamsina ama seribu tahun kurang lima puluh yakni 950 tahun tinggal bersama kaumnya Nabi Nuh itu usia umat terdahulu usia kita umat Islam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam a'mar ummati baina sitina wa Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Itu umur umat Nabi um, umat Nabi Islam, umat Islam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 hingga 70 tahun. Wa qalilum may yajaw may yajawizu dzalika. Dan sedikit dari umat Islam ini yang yujawizu dzalika yang melebihi usia 70 tahun. Sedikit. Menunjukkan sangat singkatnya kehidupan kita dalam di dunia ini. Oleh karena itu, kita perlu mencari namanya keberkahan. Suatu yang sedikit akan berbuah pahala, berbuah kebaikan karena keberkahan di dalamnya. Iya. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. <clears throat> Ketahuilah jamaah sekalian rahimakumullah. Kita perlu mengetahui dari manakah sumber keberkahan? Jawabannya bahwasanya keberkahan tersebut semata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, maha baik Allah yang penuh dengan keberkahan. Dialah yang paling baik di dalam menciptakan. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang penuh dengan kemuliaan yang darinya segala kebaikan dan keberkahan. Oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ketika beliau menegakkan salat malam dari doa istiftah yang panjang beliau ucapkan beliau mengatakan wal khairu minka dan sungguh al khair biyadika segala kebaikan tersebut berasal dari dirimu wahai Allah wasyarru laisa mink dan kejelekan keburukan bukan berasal darimu sehingga seorang muslim dituntun diajarkan dalam agama ini untuk memohon keberkahan doa memohon keberkahan tersebut nabi ajarkan datang dari sahabat sekaligus cucu Rasulullah Al Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma kata cucunya ini allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witir Nabi mengajarkan kepada saya kalimat-kalimat untuk saya baca di kunut witir. Doa dalam kunut witir kita telah hafalkan. Allahumma hdini fi man hadait Ya Allah berikanlah aku hidayah, petunjuk sebagaimana Engkau berikan hidayah kepada siapa Engkau kehendaki. Wa afini fi man afait. Berikanlah aku afiat penjagaan pada diriku, agamaku, hartaku, keluargaku. Sebagaimana Engkau berikan penjagaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki. Wa tawallani fi man tawallait dan peganglah urusanku. Lindungilah dia sebagaimana engkau memegang urusan perkara orang-orang yang engkau lindungi dan yang berhubungan dengan pembahasan kita doa selanjutnya <coughs> wa barik li fi ma a'tait dan berkahilah aku pada apa-apa yang kau berikan kepadaku ya Allah maka di sini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan pada apa yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita? Dalam syarah hadis ini berkata Imam Muhammad Ashraf Azim Abadi dan Imam Mubarak Furi dalam syarah Sunan Tirmidzi dan syarah Abu Dawud fi ma'ataitani minal umur berkahilah aku ya Allah pada apa yang kau berikan kepadaku minal umur dari umur wal mal dari harta wal ulum wal amal dari ilmu dan amalan berkahilah ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah pemberi kebaikan yang memberkahi kita iya maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah hendaklah kita senantiasa memikirkan dan memanfaatkan momen-momen kesempatan hidup ini yang sangat singkat mengisi umur kita dengan ketaatan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hendaklah yang menjadi tujuan terbesar dalam hati seorang muslim adalah memikirkan bagaimana dirinya selamat dan memperoleh kebahagiaan di kehidupan akhirat kelak yang kekal abadi. Itu harus dia pikirkan. Dan jangan sampai dia terlena dan kehidupan dunia yang fana. Yang singkat ini. Yang seluruh dari kita akan meninggalkannya. Sehingga berkata Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Tafakkaru. Berfikirlah kalian. Merenunglah kalian. Merenunglah kalian wa'malu dan beramallah kalian min qabli an tandamu sebelum kalian menyesal wala taghtarru bid dunya dan jangan kalian tertipu dengan gemerlap kehidupan dunia kenapa fa inna sahihaha yasqamu sebab orang yang sehat di dunia pasti akan sakit wa jadidaha yablah sesuatu yang baru dalam kehidupan dunia pasti suatu saat akan usang. Wa na'imaha yafna, kenikmatan dalam dunia pasti akan sirna. Wa syababaha yahram, dan masa muda dalam kehidupan dunia pasti suatu saat akan menjadi tua. Akan menjadi pikun. Nas'al subhanahu wa ta'ala Assalamu wal afiyah. Oleh karena itu kita perlu mengetahui kiat-kiat agar umur kita di kehidupan dunia ini berberkah senantiasa dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang pertama adalah melazimi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus kita menjaga diri kita menjadi umat yang beriman dan umat yang senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kadar iman dan takwa itulah Allah akan memberikan keberkahan kepada setiap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 96 walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh andaikan setiap penduduk negeri beriman dan bertakwa maka niscaya kami kata Allah akan membukakan membukakan bagi mereka barakat keberkahan-keberkahan Allah datangkan dengan penyebutan kata jamak kata plural barakatin berkah-berkah minas sama'i wal ard dari langit dan dari bumi Allah akan berikan kepada hamba-hambanya dengan syarat dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian yang kedua, dia memanfaatkan kesempatan, waktunya dan umurnya, kesehatannya, masa luangnya kepada ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis riwayat ashabus sunan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza maridul abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan apabila seorang hamba sakit atau bersafar maka Allah tetap menuliskan baginya pahala dari amalan yang biasa dia kerjakan di waktu dia mukim tidak bersafar dan dari amalan yang biasa dia kerjakan di waktu dia sahih sehat hadis ini memberikan isyarat pentingnya kita memanfaatkan kesempatan di kala kita sehat agar supaya ketika kita Allah uji, uji kita dengan penyakit, maka amalan yang biasa kita rutinkan di waktu sehat tetap tertuliskan dengan rahmat Allah, Allah tuliskan pahalanya di waktu kita sakit karena kita sudah punya rutinitas memanfaatkan kesempatan di waktu sehat. Iya. Begitu pula seseorang yang ketika dia di waktu bermukim, berdiam di negerinya, di kampungnya, di kampung halamannya, di tanah airnya. Dia manfaatkan kesempatannya dengan beribadah. Maka tatkala dia bersafar, terkadang ada amal-amalan yang tidak bisa dia kerjakan, dia luput karena kesibukan safarnya. Maka amalan yang rutin dia lakukan di waktu mukim tetap dituliskan karena dia memanfaatkan kesempatannya hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga disebutkan dari hal yang menguatkan hadis ini apa yang datang dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dihasankan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau menjelaskan hadis ini tentang perihal orang yang luput dari solat jamaah tetapi orang ini punya rutinitas kebiasaan untuk berjamaah di masjid menegakkan solatnya. Nabi SAW mengatakan man tawad doa barang siapa berwudu fa ahsana wudu'ah dia memperbagus wudunya di rumah summa kharaja ilal masjid kemudian keluar menuju masjid fa wajadan nas qad sallu tapi dia dapatkan manusia sudah selesai solatnya a'tahu Allah misla ajri man salla wa hadar maka Allah tuliskan baginya pahala salat semisal orang yang telah mengerjakan salat tadi dan dia semisal orang yang hadir menegakkan jamaah kenapa karena Allah mengetahui dia punya rutinitas hanya ada satu uzur yang membuat dia terlambat menunjukkan dia tidak menyanyiakan kesempatannya ketika mampu untuk segera datang berjamaah dia segera berjamaah ketika suatu saat dia terlambat karena suatu alasan yang syar'i terlambat dan luput berjamaah Allah tetap tuliskan pahala baginya ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya bagi siapa yang tentunya memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut iya demikian pula ketika seseorang di masa sehatnya di masa luangnya dia rutin untuk menjaga solat malam minimal dari salat witir yang, yang dia jaga maka di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha riwayat Imam Nasa'i dan disahihkan pula oleh Imam bin Hajar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ri'im takunu lahu salatu minal lail yaglibuhu alaihi naum aw waja' illa kutiba lahu ajru salah wa kana naumuhu alaihi sadaqah barang siapa yang senantiasa mengerjakan solat di waktu malam. Namun satu hari yaglibuhu alihah naum. Naum tidur mendominasinya. Menguasainya wa, rasa ngantuk yang sangat berat sehingga dia tetap tertidur dan tidak bangun salat malam. Au atau dia punya penyakit sehingga tidak bisa bangun salat malam karena dia sakit. Maka Karena rutinitas yang dia lakukan di waktu sehat dan luang. Kutibalahu ajru solatihi. Maka dituliskan baginya pahala solat malam. Walaupun dia tidak bangun solat malam. Kenapa? Punya rutinitas sebelumnya. Iya. Wa kana naumuhu alaihi sadaqah. Dan tidurnya itu yang memberatkannya untuk bangun. Tidurnya yang mendominasinya sehingga tidak bisa bangun solat malam. Itu terhitung alaihi sadaqah terhitung baginya sedekah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala subhanallah begitu mulianya Islam begitu rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya namun dengan catatan jamaah sekalian ketika hamba itu memanfaatkan waktu umurnya dengan sebaik-baiknya sebelum datangnya penghalang-penghalang yang membuatnya tidak bisa lagi beramal iya kemudian yang ketiga dari upaya kiat agar umur kita berberkah senantiasa membaca tilawah Al-Quran sebab Al-Quran adalah kitab suci Allah yang penuh dengan keberkahan Allah menegaskan dalam surah Al-Anbiya wahada zikrum mubarak inilah zikr peringatan dari Allah mubarakun yang diberkahi di dalamnya anzalnahu afa antum lahu munkirun yang kami telah turunkan kepada kalian apakah kalian mengingkarinya dan juga dalam surah Sa'ad ayat 29 Allah menegaskan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada kalian sebagai sesuatu yang diberkahi untuk apa? liyadabbaru ayatihi agar dia mentadaburi ayat-ayatnya waliyatadzakkara ulul albab agar orang yang memiliki albab memiliki akal mengambil pelajaran darinya artinya kita diperintahkan untuk senantiasa tilawah Al-Qur'an memahami makna-maknanya mentadaburi ayat-ayatnya karena disitulah keberkahannya iya dan secara khusus terdapat sunnah petunjuk dari Nabi saw untuk mempelajari secara khusus surah Al-Baqarah. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi saw bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah kalian surah Al-Baqarah. Kenapa? Fa inna akhdaha barakah. Karena mengambilnya mempelajari surah Al-Baqarah, kata Nabi, barokah adalah keberkahan. Watarkaha hasarah, meninggalkan mempelajari surah Al-Baqarah adalah hasarah, ada satu penyesalan. Wala yastati'uha al-batalah, dan tidak akan mampu al-batalah penyihir-penyihir untuk mempelajari, memahami kandungan surah Al-Baqarah. Tukang sihir tidak akan mampu mempelajarinya. Sehingga disebutkan dari kisah para ulama menyebutkan seseorang yang rutin membaca surah Al-Baqarah di setiap malam tidak akan bisa terganggu oleh gangguan jin dan tidak bisa disihir oleh tukang-tukang sihir karena kehebatan, kekuatan yang terdapat pada surah Al-Baqarah tersebut. Iya. Kemudian <clears throat> dari kiat agar umur kita berberkah memanfaatkan waktu-waktu yang mulia di dalam kehidupan ini yaitu ibadah di hari Jumat karena hari Jumat adalah hari yang penuh dengan keberkahan Nabi saw menegaskan dari Imam Muslim khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah sebaik-baik hari yang matahari terbit di hari itu adalah hari Jumat fihi khuliqa Adam pada hari itu diciptakan Nabi Adam wafihi udhil jannah pada hari itu dimasukkan ke dalam surga wafi ukhri jaminha dan di hari Jumat dia dikeluarkan dari dari surga diturunkan ke muka bumi itu semua terjadi di hari Jumat karena keberkahannya iya dan dalam hadis Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah Nabi menyebutkan fihi sa'ah la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa yusalli yas'alullaha subhanahu wa ta'ala syai'a illa ataiyah di hari Jumat ada saat-saat ada saat-saat di hari Jumat yang tidaklah seorang muslim bertepatan dengan saat itu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kecil Allah pasti berikan kepadanya tatkala dia meminta berdoa di hari Jumat dan terdapat perbedaan pendapat di mana ke tempat saat tersebut ada menyebutkan tempatnya adalah di mana khatib naik sejak dia naik menyampaikan khutbahnya hingga berakhirnya solat di situ tempat mustajabah doa tempat kedua ada di ba'da asar hingga menjelang maghrib hingga hingga tenggelam matahari di hari Jumat itulah waktu mustajabah maka dia memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk memohon kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga bermunajat di sepertiga akhir malam Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya Allah menegaskan berfirman dalam hadis qudsi bahwasanya dia turun di sepertiga malam terakhir di langit dunia dan memanggil hamba-hambanya di waktu tersebut hal min sa'ilin fa'utiya ada yang meminta kepadaku saya akan beri hal min da'in fa astajibalah adakah hambaku yang berdoa saya akan ijabahi hal min mustaqfirin. Fa'aghfiralah adakah hambaku yang memohon ampunan istighfar Sakat ampuni Itu semua seruan Allah hanya di sepertiga malam Jangan sampai kita gaib Allah menyuruh sementara kita gaib dari seruan tersebut Wallahul musta'an Kemudian dari memanfaatkan umur yang mulia dalam kehidupan ini adalah memanfaatkan waktu sahur Kubail fajar sebelum terbitnya fajar sahur sebelum fajar Nabi SAW menegaskan dalam hadis Bukhari Muslim. Tasahiru inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian. Atau bangunlah di waktu sahur. Karena fis sahur dimakan sahur. Kalau di fathasinnya. Atau fis suhur. Ketika di domasinnya. Di waktu sahur ada keberkahan. Barakah kata Nabi. Pada makanan sahur. Pada waktu sahur ada Keberkahan. Jika dia ingin berpuasa, keberkahan dengan makan sahur. Jika dia tidak ingin berpuasa, tetap bangun sahur untuk meraih keberkahan waktunya. Dengan memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan dalam ayat tentang kemuliaan orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, mereka senantiasa beristighfar. Memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, berpagi-pagi untuk beribadah dan beraktivitas, bekerja, berpagi-pagi. Dia bangun segera untuk meraih keberkahan di waktu pagi tersebut. Sebagai disebutkan dalam hadis Sunan Tirmidhi yang disahkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah umatku fi bukuriha di waktu pagi-paginya. Dia bangun pagi untuk bersegera beribadah kepada Allah di waktu subuh dia bersegera untuk salat subuh. Dan dia beraktivitas di waktu pagi untuk meraih keberkahan waktu pagi. Iya. Kemudian yang keenam <clears throat> berdoa memohon keberkahan setelah makan. Dari hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa setelah makan. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustagnan anhu rabbana alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makan memberikan saya minuman hamdan kathira dengan pujian yang sangat banyak mubaraka yang Allah berkahi di dalamnya kemudian dari kesempatan yang sangat penting untuk kita mengisi dalam kehidupan kita juga adalah senantiasa memberikan ucapan salam kepada manusia dan keberkahan. Ucapan salam antara orang-orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas kalian. Semoga rahmat Allah atas kalian dan barakatuh. Keberkahan, keberkahan Allah atas kalian. Ini ucapan doa satu sama lain antara orang-orang beriman untuk meraih keberkahan. Dan secara khusus, ucapkan salam ketika anda memasuki rumah. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Imam Tirmizi yang disahihkan oleh Syekh albani dan sahih Targhib wa Tarhib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Anas, "Ya bunai, wahai anak, wahai bocah, idza dakhalta ala ahlik, jika kamu masuk menjumpai keluargamu, fasallim." ucapkanlah salam yakunu barakatan alaika wa al ahli baitika akan menjadi keberkahan untukmu dan keberkahan bagi keluargamu di rumahmu ketika kita masuk menjumpai keluarga kita ucapkan salam berkah untuk diri kita dan berkah untuk keluarga kita juga dan juga dari hal untuk memperoleh keberkahan adalah menikah kenapa dengan menikah kita akan mendapatkan doa orang-orang soleh yang mendoakan kita dengan doa keberkahan. Sebagai Nabi SAW ajarkan doa keberkahan tersebut dari Imam Abu, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan selainnya. Nabi SAW bersabda, Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu di waktu lapangmu, di waktu engkau bahagia. Wa baraka alaik dan juga Allah memberkahimu di waktu engkau sempit, susah, dalam kehidupan rumah tangga dan semoga Allah mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Ini seluruhnya dari sifat-sifat dan kiat-kiat untuk meraih keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Naktafi bil qadar. Subhanak Hamdik. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.